sani milliardingdan zo'r shu millioning milliarding go'rga kirmaydi san bilan menga namozim kiradi turponi tepasida qolmaydi talash bo'lib boshqalar o'marib ketmaydi sajdam rukuyim salovatlarim hamdlarim sanolarim g'arinmassan deb qorong'i go'rimni nurlantirib eng yaqin do'stim bo'lib men bilan birga bo'ladi o'g'illarga bino qo'yma oshna og'ayniga bino qo'yma mansabdor do'stlaringga ishonma aytib joning chiqqanda bittasi bag'riga yoningga kirmaydi oro bo'lmaydi o'qigan namozing milliard milliard puldan afzal bo'ladi tutgan ro'zang qo'lingdan kelganda qilgan sadag'ang yaxshi amallaring qo'rqma sohibim biz yoningdamiz deydi munkir nakir u tomondan kelsa namoz unga ro'paro bo'larkan bu yoqdan aylanib kelishsa bu tomonga o'tarkan namoz bosh tomondan kelsa bosh tomonga turib olarkan nimani so'raysan sohibimdan man turibmanu derkan namoz man turibmanu guvoh bo'lib yana ollohing kim, Rasuling kim deb so'rab o'tirasanmi? Mani ko'rib ketaverginda. Ketibsarkan qaytib. Yo Rabbim namozi qo'ymadi bizni. Ana shunday bandalarim borki, sizlarni ham hojatingiz bo'lmaydi dedi. Namoz o'qigan odam baxtli odam, saodatli odam shu.